Bueno, hola a todos gente, soy Fede y estoy con el sorteo navideño. Me costó mucho encontrar sus nombres porque YouTube se estaba haciendo el loco, así que si falta alguno en esta lista me avisan. Como dije, son 5 premios, suerte a todos, Brisa. Las personas que ganaron son B. Cronos, Sane Rubik, Marco Harley Quinn, Lucho Steel y Martín Satle. Me tienen que hablar por Facebook, Grise, y les paso las que y como les dije en el video anterior, también habían 10 personas que ganaban solo por comentar, que van a aparecer ahora. Que también me tienen que hablar en Facebook para que les pase la key. Y bueno, nada, gurises, que pasen bien, que tengan una linda noche y nos vemos dentro de unos días. Chao.